вас, добрым утром! Я приветствую вас на Ваклиноле. А, что ж, вы переродились в таком сомнительном месте на самом деле. Тут очень строгие правила. Но вроде как именно вы заявляли, что хотите к нам. <laughs> А, впрочем, сейчас я зачитаю правила, которым вы должны прислушаться. Договорились? Отлично, поехали. Первое правило гласит о том, чтобы вы не называли меня Аму Винегрет. Ведь если вы меня так назовете, вы получите не только по зубам, но и по еблету. Второе правило. Если вы заметите за моей спиной алибарту, значит это звоночек, что кто-то хочет вас убить. Но, ну, думаю, все будет хорошо, верно? Отлично. И третье, самое легкое правило. В общем-то, э, вам <laughs> всего-то нужно будет просто выжить. Что ж, а, надеюсь, вы все уже поняли? Голодных вам хороших игр!